看透人性的五大真话，必须收藏起来。一，穷鬼都爱摆货，富豪都善装穷，有深度的人都在沉默，肤浅的人才爱做杠精。越是有钱人越深思熟虑，越是蠢货越喜欢下大赌注，越有智慧的人越觉得自己无知，而越无知的人越喜欢下装。二，如果你控制不了钱，你会被钱控制。有些网友说你的思想我不认同，满脑子都是金钱。我觉得爱情、友情。 亲情比金钱更重要，这都是还没长大的人。你觉得爱情、友情、亲情比钱更重要，可他们却觉得钱比你更重要。扎心吧！当一个女人走投无路时，她会找一个男人结婚；当一个男人走投无路时，一个女人会跟他离婚。你身边的人不太需要你照顾他们，他们更需要你的钱来照顾他们。三，一个人在饭堂排队打饭的时候，最欣慰的不是前面的人越来越少，而是后面等的人越来越多。